parang drive-in? Hindi. Ah. Ano bang, magigising, huwag kayo masyado maingay, magigising yung kasama ko. Okay, sino ba kasama mo? Basta. Gagawin, ayaw ka pakilala sa amin eh. Si inspiration. Ano? Si inspiration. Si inspiration. Ano, ano yun? The inspiration. Natutulog na. Ay, mami, pepper po. Yun yung Ano ba? Bakit ba hindi ko makita? Hindi niya ako makita. Hindi niya siya Nakita makita. Nakita ka Ayan yung paaw. This program is brought to you by Mom Bell, Mami Bell Pepper Pool. Super chat. Super sticker. Thank you, thank you so much. Also brought to you by Ma'am Lani Habeliana. Super sticker from Hong Kong. Super sticker. Thank you, thank you so much. Uy, ang dami yung ano, ano dyan, issue dyan. Tormo kami ba? Nagchichismis sa kanila. This program is also brought to you by Ma'am AXL TV FLM 777 Super Sticker. Thank you, thank you so much. Also brought to you by again by Mami Doc Pepper Pool from Cebu, Philippines. Check in short time. Check in short time. ano ba yun? Ano? ano ba yung mga tingnan Uy, kala ko ba 8 hours ka dyan? Kasama yan. 10 hours? Kanina pa kami dito. 10 hours. Ang ina mo kaya pala nang hihina yung boses mo, gago ka talaga. Oh, Ay, grabe. We have a new member. Where, Mommy Murdo Bersing became a new member. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much, Sabi ni Mommy Dakyal na kung si Kalaing Haro, nak napintas sa Kiyama, napintas B, and nak naknatarakan lemor, sabi ni Mommy Dakyal. Hi, ma'am. Super message. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much. Mami Murdo Bersing, this program is also brought to you by Ma'am Hani Asia, FFC Hong Kong. Super chat. Mega, mega love shout out sa new member ng FFC Hong Kong, Mommy Charity Maliao, Lydia de Castro Takinan, Monet R. Olivas, Shersin Mill. And mabuhay po tayong lahat. Long live, sabi ni Ma'am Honey Asia FFC Hong Kong sa kanyang super chat. Thank you, thank you so much. This program is also brought to you by Ma'am Aisa Tamura from Japan. Super Chat, MFCI Japan, co-host Sakyama, Limor, Creation, Victoria, Mega Love, shoutout sabi ni Ma'am Aisa Tabor sa kanyang Super Chat. Thank you, thank you so much. Mami Romero sa mo. At at CI, Australia, mega love, shout out. Uh-huh. Hala. Uh-huh. Uy, pre, alam mo, alatang alata ka ng pagod na pagod ka na sa buhay. Bakit? Ano, ngarag na ngarag ako. Eh, kahapon, nagpintura ako ng kwarto ko. Akala ko na kwarto ano, mo na yan eh. Akala ko Hindi. kwarto mo na yan. Ang ganda. Hello! Mami Monique, pero kailangan pre, hindi tayo mag, ah, ano ah, magbababad ah. Kailangan fresh. Ah. Para bukas. Oo, kaya ikaw, huwag ka rin bubabad dyan. Ay, ah, hindi. Naka, okay na eh. Tapos na eh. Tutulog na lang eh. Oo. Ah. Ay, eh, baka mamaya, bukas. Hindi nga ako makatayo kasi nakabrief lang ako eh. Uy! Ala, seryoso talaga? Hindi nga ako makatayo. <laughs> Magpapatay ako ng camera. Magano ka? Yan. Yan. Yan, okay na. Lamig eh. Masakit sa likod. <laughs> Nakaubad ka kasi asa magdamag eh. Hindi. Naka, naka-t-shirt naman ako, pero malamig eh. <laughs> Grabe ka, Limor. Grabe, bakit naman? Grabe naman itong mga to. Ano ba naman masama Hindi ba pwede mag-unwind? <laughs> Unwind? Huwag <laughs> ka mong gawin, sipot ka na. Oy, kala ko mong dadala ka alak dito, King. Asa na? Sabi ko nga, sunduin na eh, para punta na rin kami dyan eh. Ayaw pa eh. Mm, mm, mm, Good evening everyone here. Mega love shout out Idol FM naman sa ating magandang dilat. Dilat? <laughs> Ano? Hoy! magandang dilat. Ano? Dilat! Magandang ano bilat. Masulat, magagandang bilat sa kiyama. Dilag! Sabi ni Ma'am Conero, this program is brought to you by Gago, Ma'am Mami Josie Gozo ng USA. Mega love shout out gwapong gwapong di more beautiful sis Yama and beautiful sis Victoria. Hello. Sabi, oh my love. I love you all. Sabi ni Mami Josie Gosso. We love it, Mami Jo. <laughs> we, we have a new member, Mam Shirley Powelshik, became a YouTube member. Thank you, thank you so much. Love mo. Mamilang to HM. Hello, mother. This program is also brought to you by Mam Honey Asia FFCA Hong Kong. Super chat. Ito ay palipad ni Mami Charity Miliao ng FFCA Hong Kong. Long live, sabi ni Mam Honey Asia sa kanyang super chat. Thank you, thank you, thank you so much. much. Mami Charity Miliao. God bless, This program is also brought to you by Rick Malapit from USA Super Sticker. Thank you, thank you so much. Grabe ka pala, pre, pag nasusobrahan ka, ganyan pala epekto sa'yo. Grabe. Hindi, pangit to mic. Pangit to mic. Okay lang yan, Lemor. Huwag ka na mahiya. Ah, ano, ano gusto nyo? i dive ko, ma'am. Ma'am ma Fair, gusto nyo manood live ko Yan, yeah, kadiri ka Live. This Uy, program is also brought to you by... Yung ano, yung sabon, hindi mo dinala. Ay, hindi ako nakataan to. Sayang naman, yung kay Mami hindi Melita mo. Na... Hindi, okay lang. May next time pa naman pagka ano, di ba? Magkikita-kita pa naman tayo. Bye-bye. Tsaka bababa naman kayo sa humanitarian. <laughs> sa August. This program is brought to you by Mami Monique Parkman, Evelyn 544, Super Chat. Hello, pretty sa Sekiyama, beautiful Miss Victoria Evelyn lang ang malakas, sabi ni Mami Monique sa kanyang Super chat. Thank you, thank you so much. Thank you so much. This man. program is also brought to you by Ma'am Remy, FFCA Taiwan. Super chat. Mega love shout out Sakyama. Shirley Moore, Ma'am Victoria. Shout out FFCA Taiwan. Chapter. We miss you, Apo Francis Lay Marcos. We love you. Hope to see you soon sa LS Mall, sabi ni Mami uh, Ma'am no. Remy Yee sa kanyang super chat. Thank you, thank you so much. This program is also brought to you by Ma'am Victoria Bautista, FFCA Hong Kong. Super sticker. Thank you, thank you so much. also you Tiubay. Teka. Rick Walapit. Yan. Rick Malapit. Super sticker. Thank you, thank you so much. Pero may sinasabi eh. Dito sa work, sa work ko, may kausap akong kapwa natin, Pinas, isa pala sila sa natulungan ni Idol FM sa Quirino Isabela. Nabigyan ng lupa at marami daw silang nabigyan ng lupa doon. Wow. Ma'am Jesusa Alvaro. Wow. Kaya nga po. Eh, normal lang naman kay boss mabigay ng lupa. Ta- ako nga, binigyan niyo. Tayo nga, binigyan niyo tayo ng lupa. This program again is brought to you by Mami Monique Barkman, FLM 544, Olongapo Chapter, Super Sticker. Thank you, thank you so much. Anong pangalan, Mami Shia Kata? Normal lang naman nagbibigay ng lupa si boss, di ba? Di ba meron na nga tayo, sabi niya mamili na tayo doon sa Clark kung saan natin gusto magtayo ng bahay. doon. Ah, sa Canada. Hmm. Oo nga, siya nga yun kasi siya yung may ganun eh. Oh, Canada. Okay, kopya na. This program is brought to you by Ma'am Jing FFCI Hong Kong. Super sticker. Thank you, thank you so much. This program again is also brought to you by Mami Monique Barkman, FLM 544, Along Kapi Chapter Super Sticker. Thank you, thank you so much. Yo, thank you, thank you so much po. Mami Buwam na love. Blooming mga host natin. Lalo na si parang Limor, sumobra sa pagka-blooming. Opo, Nangitip ako bigla, no? Para akong nawalan ng... Nakahanimun siya. Pre, para kang ano, latang-lata sa buhay mo. Hindi pala ano sa'yo. Hindi ka pala hiyang sa ganyan pag nasobrang ka. Siyempre, paminsan-minsan lang nangyayari sa buhay ng tao to. Bakit sa akin hindi araw-araw? Ah. Eh, ikaw kasi araw-araw ka na. Baga, madali na para sa'yo. Sa akin, paminsan-minsan lang, once in a blue moon lang to nangyayari. So, pag sa'yo lulo, So, bigla, pag sa'yo biglang lulo, ah, oh, di biglang luluwas ng Maynila, di ba? oh, bigla kang bigla magkikita, Oh, di ba? Mga ganun lang 'yon. Diba? Someday, somehow, syempre, magiging taga Cebu na din ako. So, diba? Magiging magkapit-bahay na kami ni Odjan Ogat dyan. This program is what you buy. Mami Victoria Bautista, FFCA Hong Kong, super sticker. Thank you, thank you so much. Also brought to you by Mom Aisa Tamura from Japan, super sticker. Thank you, thank you so much. Also brought <laughs> to you by Mami Bell Pepper Pool from Cebu, Philippines. Super sticker. Thank you, thank you so much. Practice ka na Bisaya. Ha, ha, ha. Diri ko makabalo, magbisaya ba? <laughs> program is also brought to Israel. Super sticker. Thank you, thank you so much. And also brought to you by Ma'am Kita Rombayan in Hong Kong. Super sticker. Thank you, thank you so much. Pabayaan mo na, Ma'am Sheila Kata. Pabayaan niyo po sila dyan. Kung gusto po nilang mag-comment-comment dyan, hanggat hindi po sila lang babastos. Pabayaan niyo lang po. This program, again, is also brought to you by Ma'am Limer Takinan from Hong Kong. Mega love shout out, Sir FLM. Host into all FLM family. Nice first meeting, admin FC Hong Kong, Honey Asia, in members of the group. Agbiag, solid silent supporter, sabi ni Ma'am Limer Takinan sa kanyang super chat. Thank you, thank you so much. Also brought to you by, again, again, again, Mommy Black Pepper Pool from Cebu, Philippines. Super sticker. Thank you, thank you so much. Wala ka talaga labos eh. Yes, wag po natin kalimutan ang ating lipad-agi na lipad. Yan, share-share po natin. Oh, Kaya pangit yung mic. Maliit yung diaphragm. This program is also brought to you by Ma'am DC FFC Israel. Super Kurt. Thank you, thank you so much. Di ba? Maliit na nga yung Mike. Maliit pa yung kwan. <laughs> ano ba topic mo? Hindi ko maintindihan pa, yung kwan. Parang na last pagan ni ko. Ano? Masman Kawaguchi. Yuki. Ano ba yun? parang, na, parang ako pag Hindi ah. Grabe na. This program is also brought to you by Ma'am FLM lang Malakas from Japan. Super sticker. Thank you, thank you so much. Also brought to you by Ma'am AXL TV FLM 777. Super sticker. Thank you, thank you so much. Uh-huh, uh-huh. Yan, si-share po natin. Huwag kang matulog ka. Likot na. Ah. Oh, pinapatulog mo ha. Ah. Hoy, wag mo patulugin. Pasilipin mo. Wag, binasaway ko nga eh. Gusto sumilip sa... Nakakilala pa eh. Marami magwala eh. Uy, Ha, ano yun, ibig sabihin hindi siya yan? Ha? Siya yan, siya yan. Oo. This program is also brought to you by Mom Lifestyle Pilipinas Super Sticker. Thank you, thank you so much. Kaya pa yung Bacolod, di ba iba yung Cebu? Daga si Boto. Gi- ah, taga Bacolod. Yeah. Yung taga Bacolod. Hindi ko pa hindi Iba pa, pa yun. Yung taga Bacolod. Hindi, Alo, hindi pa kami nakikita. Sir Lingat, Sir Limor, ingatan mo buong mabaha. Isa-isa na na. Ito si Ma'am Lisa Villareta. Talag, talagang basher ko to. Eh. Hindi ba ako pwede mag, ano, mag-enjoy sa buhay? Kailangan ba lagi makikita nyo seryoso, di ba? An- ano ba dapat ang maging projection ng aking... Ay, ay ba't pala makakalito lapid ngayon? Ganon? Bumabarel? Hindi. Wala, kasi, na, ano, eh, wala kang ilaw. Hindi, ah, imbes na ikaw yung naputokan, ikaw yung nagpaputok. Ayun, ah. kaya naman pala. This program is also brought to you by Ma'am Alice Villora. Super sticker. Thank you, thank you so much. Oh, my. Hindi niya pinapakilala mama ko ano pong pangalan. Basta sinasabi ah, niya lang yung oh. ano, probinsya. Sir, ano naman pumapag-ibig, yahoo, yahoo. <laughs> Ito naman, si Athena naman, hindi ka pa ba lang ang ng katatayo dyan? Umupo ka nga. <laughs> Nabubulol ka na mo, hindi mo masyadong para na may inspirasyon ka. Sabi ni Ma'am Kitty Ramon. This program again, again is brought to you by Mommy Bell Pepper from Cebu, Philippines. Super sticker. Thank you, thank you so much. Also brought to you by my mom, by Mom Bessie. You're a superhero.